2 basamaklı AB sayısı rakamları toplamının 8 katına eşittir. Buna göre 2 basamaklı BA sayısı rakamları toplamının kaç katına eşittir? AB sayısını çözümleyelim. 10A artı B şeklinde yazabiliriz AB'yi. 2 basamaklı olduğu için. 10A artı B eşitmiş. Rakamları toplamının 8 katı. A artı B'nin 8 katı. Yani 10A artı B aynı zamanda 8A artı 8B'ye eşittir. Karşı yatarsak 8a'yı 2a eşittir 7b. Bu ne demek? Yer değiştir demek. a 7 ise b 2 olur. Çünkü sağlıyor mu? 2 çarpı 7 eşittir 7 çarpı 2. En kolay yolu bu. Sayı 72 olabilirmiş. Peki 72 ise e, iki basamak sayının yer değiştirdiğimizde 27 olduğunda rakamları toplamının kaç katı oluyor? 27. 2 artı 7'nin 9'un kaç katı oluyor? 3 katı oluyor. Dolayısıyla cevabımız da Denizli. Önemli olan çözümlemeyi yapıp denklemi kurmak.